زندے جی آزادی آزادی سامن سے آزادی سے آزادی اتیاچا سے آزادی آجادی سے آزادی ہر سکھا بند آجادی ہر آزادی آزادی غریبی سے آزادی سے آزادی ہم دیکھیں گے آزادی ہم چھن کھلیں گے آزادی آزادی کھین کھلیں گے آزادی والی آزادی امبیڈکر والی آزادی آزادی امبیڈکر والی آزادی آزادی وانی آزادی حال پر تسلیوں کے سال بال اپنے حال پر نگاہ ڈال سوچ اور سوچ کر سوال کر نگاہ ڈال سوچ اور سوچ کر سوال کر جدھر گئے موبائل پیار وہ جواب کیا ہوئے تجھے تھا جن کا انتظار وہ جواب کیا ہوئے تو ان کی جھوٹی بات پر نہ اور اعتبار کر تو ان کی جھوٹی بات پر نہ اور اعتبار کر کہ تجھ کو ساس ساس کا صحیح حساب چاہیے کہ تجھ کو ساس ساس کا صحیح حساب چاہیے انقلاب چاہیے انقلاب زندہ باد زندہ باد انقلاب زندہ زندہ باد باد اچھا ایک سیکنڈ